O Hotel Unique, além de ter uma forma inusitada, né? É, de um arco invertido, né? É, que é suspenso né? por duas colunas, né? duas paredes que são colunas, né? e são paredes extremamente delgadas, né? bem fininhas assim, né? É, tem a característica de estar bastante afastada da rua, né? é, uma, é uma construção bastante afastada da rua, né? e faz com que então, naquele trecho da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, eh, a gente vá andando por lá, ou vá de carro, e a gente vê uma coisa entrando dentro do quarteirão. Né? Então isso eu acho que é uma. É, é, é, é aquele espaço, né? é, apesar de ser espaço privado, né, ele dá lugar para a cidade né, entrar lá. A cidade significa dar, dar lugar né, a quem estiver andando por lá poder entrar, né, é, a quem estiver andando de carro poder parar, descer e andar por lá. Né. Então, quer dizer, esse espaço é, é urbano né, é uma nova é, é, uma, é, uma, é a criação de uma nova praça, né? No lugar que normalmente o pessoal faz um paredão na frente, né? Então é um, é um espaço totalmente aberto, né? É, que justamente é, possibilita, né? Essa, esse novo espaço de convivência, né? Com, dos cidadãos, né? eu acho que esse prédio aí, esse, esse edifício aí, né, além de ter todo esse afastamento do espaço, é, do espaço da rua, ainda tem uma forma tão inusitada né, que faz com que aquele local né, seja realmente um local muito é, rico né, visualmente e espacialmente. Né.